Hey guys, getting bored with the same routine? Lockdown में पक चुके हैं right? So let's try something new. क्यों ना एक challenge हो जाए? खाना पुसी challenge. खाना पुसी challenge? अरे whisper challenge. इस challenge ने तो हम दोनों को बहुत entertain किया. Hope this entertains you guys too. Mallappa D'Souza was a great man. Mallappa D'Souza. Break up. D'Souza. Break up. Keep it up, you keep it up. Was a great man. Mallappa D'Souza. Mallappa D'Souza was a great man. Mallappa D'Souza. Break up part two. Mallappa D'Souza. Mallappa D'Souza was a great man. Mallappa D'Souza was a great man. Mallappa D'Souza. एक एक बार बोल Mallappa Mallappa time up Mallappa D'Souza was a great man banana suicide Malala D'Souza banana suicide banana banana banana suicide banana suicide Malala कुकाड banana suicide banana milkshake no banana suicide suicide correct banana suicide you get it right you get it right you get it right Nine nines are 81. Nine nines are 81. Nine nines are 81. Something's fishy. I saw a kitten in the kitchen. A kitten? I saw a kitten. In the kitchen? In the kitchen. Chicken. I saw a kitten in the kitchen. I saw a kitten in kitchen. Eating chicken. I saw a kitten uh, ah. in uh, the. I saw a kitten in the kitchen eating chicken. I saw a kitten in the chicken eating dinner. No way. Oh. I saw a kitten. I saw a kitten. Hmm. Kitten in the kitchen eating chicken. In the kitchen. I saw a kitten in the kitchen eating chicken. I saw a kitten in the kitchen eating chicken. ओले ओले ओले ओले जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले ओले ओले ओले one plus two one million one plus two is equal to three एक एक बोले ओले plus two is equal to three one one plus अबे एक एक बार बोल वन प्लस टू एक एक बार बोला one plus two one million school one plus two one plus two is equal one पैसा one plus two is equal to three एक एक बार बोल one plus two is equal to three one plus two is equal to three दो आम खाया तो कुत्ती एक एक वन वन वर्ड तोला तोला तोड़ा चूड़ा तोला राम तोला राम दो हराम तोला तोला तोला हाँ तोला तोला राम आम राम दाम राम राम राम राम राम राम राम सीता लक्ष्मण राम राम दो तोला राम राम राम टाइम्स अप तोला राम ताला तोल को तेज कर गया स्कोर देखकर तो पता ही चल गया कि कौन विनर है and the clear winner is